muve mulavu z'abaana abakazi bazibu nnyo nkwaniriza ku era news ug amanya nze ambassador of course ah, olunaku uh, lwaleero ensonga etambula mu ggwanga ate uh, yabaana bawala ensangi zino ensonga zino ze bakola tezitegerekeka bulungi uh, mwana muwala uh, nus, nusula najjuuko uh, yesuddemu akajjulujjulu uh, oluvannyuma olw'okubanga nti e, yasooka n'aleeta omwami we mm. ng'alimu olulasita mm. mbw abazadde ne batamwagala kyokka ate abazadde bagamba mbw ate yiya tamwagala kati abeera ate nga tiyamwagala ate nga yeyamuleeta then mbw ate n'aleeta omulala mbono ye asome naye okuva mu siniya fo mm. mu myaka omwana muwala ali mu myaka abiri mwena awonno waliwo ensonga nkulu nya mm. alright bamuta dj rafael ug one more time tubaniza ku ella news mm, wetuli subscribe nga era likinga mm. youtube channel eyo otuwa amaanyi agatwongera okukola vidiyo zineeno endowooza gyengenda okuteeka kuno yange ngaza omuntu sekinoomu tevunanyizibwa kwono tevunanyizibwa kunzayogera najjuuka ombwabula Ah, najjuko abadde agenda kwanjula emikolo buli kimu kiwedde mm. agenda wano enakasere wakyaliwe omuteekako ina mm. ah, kwegamba omukolo ogutambule bulungi nga alabika ngaomuwalabu mm. mwabula kati Mwa... akomawo mm. mbu abamaliriza omuntu yakedde ku makya mbu avaayo saawa satu ez'ekiro mm. kati besibula ne mukwano gwamukolako mbu babadde balina linyira mu kisenyi naye omuntu ow'emikolo ah! alinya atya taxi omanyi omukolo kiki abaali hmm? banjuddeko ladies and gentlemen abaali ah! banjuddeko eh? kwegamba n'abaali bakyazizaako abasajja kubanga okwanjula kuno eno kulimu emitendera hmm. osooka n'okyala ewasenga bife ewasenga ne mukyala ewaka hmm. ekyo kitegeera naye gwe omanyi prosesi y'okwanjulaawo ne banna abakubeerako bamama balina omupango maama alina omupango mm -hmm. either according to me to my side mm -hmm. abamanyi ndi videographe ndi photographe mm -hmm. ndi mhm. kojja mm -hmm. ekyo kyegera ate nga ndi dj so ndi both ebintu ebyo byonna byonna mm. nze nasooka ebintu bye nasooka okukola nasooka kukwata mikolo egyo egyo emikolo gye nakugukamu okukwata okwanjula mm. kukyala wa maama wasenga ebyo byonna byonna byonna mbimanyi emitendero egyo ngimanyi mhm. ambasada ekintu kye bayita okwanjula eyo levo ndala infact eyo togigeraganya nakumbaga hey. Eh. wano embaga kuba kuyisa gundi bigere ebyo ebintu okwanjula kyekintu ekikyasingiddeyo ddala mwana omanye abawala bagala okubanjula eyo bangibangi mm-hmm. nyonyonyo naye omuwala waviirayo agambe nti maama nali njagala kuleeta lasita mm. ate lasita nemumugoba mm. awo waliwo wa, wa, wa, akavuyo awo maama abateeka okubanga mm. balina omuntu gwe baali balina ebintu bye baali baliddekaawo mm. nga tebagala kuddamu kubirya kuswala mm. ekyo kitegera according to me eyo vyu yange nayo mugikootingi ekyo kitegera kati va naawo olaba nti wano waliwo engeri y'omupangu temusobola kuleka mugole yekka ambasada mm, olimukwano gwanga olimukwano gwanga ambasada hata wakwa muwerekera omanyi pressure bera ngo embu yaziwadde wa boda zatu se sawa nyeze ekyo mama atuleke na ye mama mm. atuleke mama ye yayogedde mm. tetunafuna ko saidi y'abantu balala mm. okitegeera mama uh -huh. kojawe baganda be singa babadde waka nga bamaze nemmere bamaze gifumbabali ebintu baali ebintu naye nga tebagala kwogera waliwo ekikyamu emabegaawo kyebatagala kwogera kyebaweena abantu mu maaso kwegamba mm. basize ekifaananyi ekibinti omwana simanyi yagenze simanyi yagwekundi gwe omanye okudduka omanye okubuzawo omuntu mukampala waneeno mm. ng'agenda kukola omukolo mm. gwekundi ate kati fe abo abagole abo tetubate tebatumalira nabudde gwomanye hmm. ebintu ebiri mu kampala wano eno kasooka tuli wano ku ddoboozi lya patrick onyango ah, ngaomugozi wa poliisi ye bwagamba nti ngaajuuku abadde alina omwami gwayagala naye omwami ono abazadde abantu bawaka bali tebamwagala bagamba nti buyaaye e-, engeri gyatambulamu abudu muwonge edisa ni mukyawe yokusakit omanyi nti kati enkoko yange etuuse okumbulako ngende nonya omwogezi wa poliisi lwaki <laughs> kuba kati poliisi eyinza okuba tiina nayo byakwogerako <laughs> ebyadalanti e- kati okunonyereza kwabwe kulagae eh, nga uh, uh, patrick onyango balaga nti okunonyereza kwabwe nti gwe boogera naye kiraga nti ono lasita gwe baagoba maama gwe yagoba ate kati yalinoono najjuuko eno tuli ku bali babisiyaga batufuukidde ekizibu eno mama w'omuwala apanze ebintu mm. okwegamba naye mwana ntuusa okubulwa enkoko yange mm. ngende nnoonya omwogezi wa poliisi mm. atandike okwogerako enkoko y'omukulu oyo okusinziira baneiba bagirabyeko bagirabyekwata eri oyo omwogezi wa poliisi asobola okubyogerako ana kati mwana tetusobola kudda ku mawulire gomanyi naawe nti ebyo ebintu bipange bupanze nati omuwala yabuze famire egamba nti omuwala bamuwambye bamubuziza bamuwambye bamuwambye bamuwambiddewa wano mukampala ngaogenda kukola mukulu nga badde agenda alinya taxi mupaaka empya si nedda tulina cctv kamera mm. siwekiri mm. mukampala wonna mm. tebasobola kumunoonya oyo yabadde agenda okukola omukolo n'essimu ye gwe nyininyini basobola omutrakinga mu lunaku lumu ne bamufuna wano mu uganda tekinologi yalinnya hmm. mu lunaku lumu weruti ambasada tewalikiziko saawa zino kasi no njagala nkubulira ambasada ku tekinologi gwe tulina wano mu uganda eh? ne weba essimu yange gwe yasembyeyo okunkubira hmm. noba gwe yasemeyo nti ambasada nti ye yasembyeyo okumukubira wa ng'ali mulago basobola otandikira awo naye kati kyembooza omuwala ono kakiiko abala wabanga teyawambiddwa ddala balya ebintu by'omusajja bayinza okuba balina ebintu by'omuntu bye baalyawo byebataagala kuddamu kulya mulundi mulala nebatuuka n'okufumba emmere omukulu nga eh, gugenda obanga ekiriwo omuwala ono teyayagala musajja oyo kyokka maama we agamba basoma naye baze basoma naye okuva mu kinyafu kyokka ate wano mu ntandikwa kiraga nti ate alina omulasita ye gwe yaleeta gwe yali ayagala bwate famire nemugaana ndowoozaengeyamugaana kati omuwala ono ateka okubanga yakiteekawo asanyuse abazadde banene naye nga ye si kyeyeetaaga oyoza nokwekaga ngaoyo omuwala ali waalasita afumba <laughs> wiza kwekalangu oyo omuwala ali wala sitafumba maama agamba ye yali tamwagala mbu yaleeta mbu oyo omuvubuka we yajja mhm. oyo omulasita mm. ate ye mbu yajja n'abayaaye eh, famire nemugaana kati kwekusalawo nafuna omusajja omulala naye oyo omusajja omulala bwabadde asoma naye kuva mu siniya fo kasooka nkubuulire omanyi bazadde baffe baneno balwawo nnyo okukkiriza mm. Ah, simanyi laavu ya bobi ne babi gye yava hmm. kangereza kwayo abalasita munansonyiwa hmm. simanyi laavu yaabwe gye yava naye walabanga ebifaananyi bya bobi emabega byonna ng'asibye enviri akoze eki akoze ki akoze eki yawangala ne babi oyo ekyo kitegeera hmm. kyensuubira nti ne famire ya babi yali ekimanyi nti bobi gyali ekyo ekyo mm, obongezako okuntegeera awo naye kakati saawa zino eno famire ya babi ate kati yenyumiriza nnyo ku bobi mm. papa gamba mwana last ono yali agenda nafuuka purezido mm. abazadde bo tebalabirawo balowooza nti omuntu atali mulasita omuntu atali mulasita bebayonjo ku mitima naye abalasita balina laavu mm. abalasita balina laavu abawala bayinza abawala bangi bayinza okubeera bayinza okuba nga bali eyo balaba bandaba waneno bayinza okulowooza nti nina nnyo laavu mm. kumbe nange musajja tusina nnyo laavu mm. kyokka ate n'ofuna lasita akwana mm. n'ogamba nti amwana ah, oyo lasita nedda talina mulamwa gyendi abazadde balekerawo okutunyooma abazadde balekerawo okunyooma basajja bannanga basajja abalasita abo balina laavu n'okusinga ffe abali hambo be mulaba ambasada balekerawo okuyisangamu abasajja abamu amaaso abo be balabalaba nga we batoata bayinza okuwangala n'abaana bammwe hmm. naye nga bo tebakiraba mu nsonga mwana naye kyembuuza hmm. saawa zo ne kizuuka nga omulasita yali n'omuwala omulasita yaba n'omusango oba omuwala <laughs> kati fefe ababa n'omusango n'omwogezi wa poliisi obula okumugamba mwana byazuuse ngaomukyala yazzeeyo kati ogamba kyeggwanga mwabali mukugamba katukole okunonyereza mbwe ate simanya lidawa alida gugundi uganda eno eh? uganda eno tulina ebyokukola bingi abamu batandise n'obitema nti yalinye ebbaati nekwe abawala basobola okikola mm. abawala abakazi aba bazibu nnyo omukazi oyinza okulowooza nti alowooleza wano kumpe gwa kuli stepu ahead mm. oba okitegeera kisoboka kisoboka naye ngaomuwala kyemmanyi ayinza okuba mwali muno mu uganda naye nga eithe alina awantu waali nga, nga kyataayagadde gwe mukolo gwe kubeerawo kuba kisoboka omanyi esente zizona nezisasanyizibwa siyereka naawe balyazaba tezisinga awo ziba zabalyazamagugoleeta zino za gundi za mazzi nti simanyisiza mmere wulira hmm. nono ekyo kisoboka bulungi nnyo omuwala ayinza okuba teyayagadde mukolo guno okubeerawo nga ye kyayagala kimu omukolo guba gwa lunaku olwo lumu nti yagukootanyiza ne guvaawo singa omwana agamba badde beesunza okunyeenyaamu naye babiriddemu awo omuwala bayinza okuba balina kye bamusobya oyo omuwala nadduka naye nga wiikendo tenaggwako omuwala ajja kuvaayo ebyaddala eh, ajja kuvaayo oba sikyo baleete sitoola endala awo bwate simanyi webyasangiddwa ngaomuwala ali mukiyumba gye bamulese oba sikyo baleete eggulire nti oba ali mu ddwaliro oba aliki olwobutaagala kuteekawo kiri kifaananyi nti oba yabadde wa musajja kuli munnamawulire kale webamusanga mu mbeera eyo webamusangamu eyo embeera eyo anaddayo eri nga litayagala kuddayo eri omukankubuulire omukolo kale engeri gyabiri mu mawulire bayinza okutalafiya ne bagamba bannange nti ye tuddemu tukole omukolo oba okugamba nti ambyesonyiwe naye nze ate ekyo omukazi tasobola kinkola n'enzikiriza kugenda nakyo abagenda kusasula babanzanyidde ku mutwe naawe omutabuti oba nakusasula nsikiriza omukyala agenda nyanjule waabwe nti atakize waati hmm. bwate nkyankwate kkuba onzireyo yabuziddwawo kubuzibwawo kwangeri ki nga kyategerezebwa nti yali aleseko lasita ewaka gwomanyi otyati oba ebintu bya lasita babiri oba babigaana gwomanyi omulasita watuuka okwesitula agende naye ekyebuzizo lwaki engoye zino zizasosa otuuka yabadde tiyaze nazo lwaki teyabuze na yabadde abyejjako naye omanyi olugoye lwogenda okwambala ambasada olaba nze ompita bwisi ku mukolo noŋŋamba nti jangu obeerewo nengolole kanzu yange oba nengolole suuti yange bulungi gyengenda okwambala mbwe ate ate njiweereze mbwe ate nziruke gwe okimanyi ekyo yabadde abyejjako naawe propaganda oli munnamawuli ebyo obimanyi ekyo kitegeera balebakubaidawe <laughs> baleme kubasanyira ku bwongo omukyalo oyo ayinza okuba yadde tayagala gaayo oyo kisoboka nga yagala aliwa maama agamba yagalira lasitawe gwe bamugamba agamba asomye naye ate abazadde mulekeraawo tukakanga abasajja oba abakyala eh, nemutukako abasajja betutagala netufumba lwanakola ntya era bwebwe obufumbo bwolaba obutawangala naye muwala ono abadde mulungi kakati labako maama ate agamba mbu ate simanye yeyali yamwerabira ayinza okuba yeyali yamwerabira naye ngaomuwala si gwayagala mu mutima kyekitegeera yesu muwala mulungi nange mulaba najja saawa zino mumbeera gyali mweno omuntu wamwewangulira <laughs> naye katoyo ku bizibu byaliko eh? ofa nebinnamukadde byebiri enemabbalireka <laughs> oyo omuwala mulungi nnyo <laughs> bushira bushirwa muwala mulungi nnyo naye bushirwa oswaziza banno vaayo gyoli ogende okola ebirala fetulina ebyokukola yeeno tulwanagana nabali babisiyaga ate naawe ojjo totawaanya golawa mwana divisionize tulimuawo ebyo byenna kubisekerwa tuli mu eh, eh, ah, divisionize oyinza okubanga ogamba eno bali babisiyaga eno hmm. simanyi babadde bategesa mikolo katirabako omuwala oyo omuwala yuno ata omuwala yandibanga alabise era tukyali wano nti kyaddaaki omugole bushira najjuuko yabadde abuze hmm. ng'ebula ennaku bbiri mhm. aleete omusajja azuuse kyokka hmm. agaanye okubaako kyayogera poliisi etegeezeza nti najjuuko abagambye nti yeekukumye olw'okumusibako omusajja gwatayagala biki byenjogedde emabega ekiro omukazi omusajja yabadde tamwagala okitegeera yabadde tamwagala abazadde banookyankizo nnyo abazadde batusibako fe abalenzi batusibako abawala betutaagala hmm. muzaddewo n'alaba omuwala ye n'amutandika omukubamu akafaananyi n'amuyisamu oyo muyaayi twegasse tukoze eki tukoze buli kimu ntuse okuleeta mbazadde bange bakugaanyi gweoyagala nze nkole nti era oyo omuwala kiyakoze kituufu adire lasita adire lasita lasita balasita balimu omukwano naye ki abazadde tebakimanyi baagala bawala bali hambo gweoyo omuwala wuyo musiraamu akuleetedde lasita mbw ate lasita omuganyi kati labe bya pretty nicole wabitegedde mm -hmm. huyo kati ali mawulire nakolaki ali naye mukwogera bintu bya kisiri kwegamba mwana eh? diversion ziri wano diversion ziri wano ngo mwaka gwa katandika twasokera ku pretty nicole mm. naye mwana kwegamba uganda eno tutambulira wetu tutambulirawo tutambulira tutambulira banange mutuleka obwavu bungi <laughs> bagundi naye mwana mwala ono abadde mulungi bambi muwala mulungi naye kati laba wuuyo agenda kutuuka okufuna omusajja ayinza okumwanjula kati essaawa zino nga tamulaba era bwe baba ojja okusanga nti kati ate yazaalayo omwana omu kati ali ku kyeyo akola bwakadaano <laughs> agusimba waagasimba waabi eh. emyaka esatu egiddako oyo tagenda kuddamu kufuna musajja amwanjula aganye okwogera naye poliisi emugambye agigambye gyebamusanzeyokukumi nti kyabadde kimwekeseza kumufumbisa musajja gwatayagala kati ekituufu kyekiwamaama ayogera birala n'omwana naye ayogera eh. kirala maama tebayagala gayuli ayinza okuba gayulie kati bino ebintu ebyatuukidde okujja mumawulire ayinza okuba lasitooli eiva yajja n'aleeta ebintu abazadde ne batabisiima ne bamugaana ono omuwala omuwala n'agamba nedda mwakola bubi nnyo okunzijewa lasita ekyo kitegeero kuba abawala babikola naaba neye nakola ntya kati kandeeta ono gwe mwagala namuleeta ye kukumye lwa mikolo gino emikumi gwe agende naye ze nkubuulira amazima gwe era siteyabadde ayagala n'omuwala muveeko agenda anoonya omuwala omulala omuwala akyayagala lasita oyo omuwala ayinza okuba akyayagala lasita omuwala bamulekera eddembe lye nanti amba ate ka tulaki omujja ku muwala nte ah, ah, omusajja agenda anoonya omuwala omulala ono gebaganye oba Mbazade gubaganyo wono ono ya soma na ye. Kankubuli le. Mm. Abazade bayi nzo kuwa bakiriza gayo ulia jaya njule makamu. Mm. Nenga gayi chako la katichichamu. Gayi te yesi wa kumuwala. Nengwe omanyo mwala kendo kuangala mbula mubu. He? Omanyo mwala kendo kuangala mbula mubu. Anakuba mkwano guo. In fact, mama wo wakuleka. Wakuta. Nofu no mchalo umulala. oyo mukyala yalina okubeera maama wo naye bwe muba nga temukwatagana ogenda kuwangala otya mubulamu bwensi eno ekikyasinza obukulu ffenna kufuna muntu gwoyinza kuwangala naye mubufumbo mm. omuntu gyinza omuwala oyo gwofunye yagenda okubeera maama wo maama wo akutadde akutadde maama wo akuzadde akutadde ku nsi maama wo ofunye maama wo omulala nawe okuza onoonyeza maama wo omufunye naye maama we oyo yagenda okufumbira ekyokulya yagenda okwoleza yagenda okukulisayo nti kulikayo kuluno tofunye maama wo ofunye mukyala wo naye ate oba temusobola kukwatagana ensi ogenda gibeeramu otya gayigwe nkuwagabuwa genda ononye omukyala omulala last omugobye ku mukyala omusajja oli oyo omusajja agenda okwanjula oyo omukyala eh. amuviika genda afune eh, omuaaabeere nemukyala we eh, ate nasitayinza okuba gyali munyiivu <laughs> nyu nga munyiivu atya gwe njagala nkubuulira abazadde bano eh? abazadde batuzannye nnyo kalyoki hmm. naye bazaddemu mutufeeko mutuveeko tubaleetera abantu bafe bannange ensiwekati kambuuze lwaki omuzadde oba onsiimira omukazi oba omusajja ng'ate nze ngenda obbeera naye abazadde mbo balabira wala balabira wala nze wentuukidde okuleetera omukyala <laughs> nze mba manyi webina nema nja kukomao kugambye maama biganye kuba buno obulamu bwagezaako mm, era nyagalane maama nti e biganye bulamu bwagezaako ebasookerako si bebali nabo mm. banange bamaama ne bataata baffe mumanga mwawangala ne bakitaffe ne banyaffe mwebale nnyo mwebalire eddala naye kati eno gye tulimu bagita simanyi era wati guno mulembe gwa era wemanguletedwa omulasita yuuyo ekyo ekitegeere eh. hey. emba muwala mujje mu baraka mujjayo mukuleetere nti maama wuuyo nti kati nnwano yeayambadde na bulungi nnyo nwebala asobola otereera asobola otere ate abakazi bebbala bafumba baweyita abo bala baabo mm. bafumba baweitres kiweewa beyayimbako eggaali abaana bafumba abo baba babawuubyewuubye nga bakooyi gumanyi muwala w'omubbala okujja okutuula ewakewu hmm. baba bamuwuubye bamulimbye bamugulidde ebbiya asuzewoabasajja akoze eki kati mwana aba abikooye ng'agaba ne kantuulewo omusajja nfumbe naye hmm. kati mw atemumuleesa atemumukozesa birala oba okitegeera <laughs> kati no kankubuulire eh. omuwala w'ebbaala asobola okukyuka bulu nnyo n'aterera oyo lasita omulaba oyo oyo lasita aba akozesezza abakazi bonna abakooye kati afunye gwe afunye gwe agamba kati lasita bata kyalina kyeyeetaaga mm, mm. kuba kyayagala kyonna abasobola okkifuna ekyo kitegera lasita asobola okugula malaaya lasita asobola okukola buli kimu kyayagala naye lasita wasalirawo ogamba nti banenge kanzi gyenkwanjule mm. abazze oba okitegera abazze bannange bannange wonna wofunidde chance ofuna omwagalwa nga ate bannange kigambo kwanjula okimanyi gwe kyamaani nnyo era mwana lasita bakola bubi nnyo mufiiriza lasita ge maziga ago gakaabye oyo gayine wanawalaza empaka oyo gayine wanawalaza empaka ogenda okubeera n'oyo omuwala tebajja kuwangaala bwe bufumba bwetujja okulaba obusasika mm, bekubye awo oli aganya omufumbira amazzi kankubuulire engoye tayoza nina laavu gye neegombako wano eyaba tiktoka mm. infact laavu zaali bbiri negomba ke ya miki ne mukazi we mm. byakoma we twava mu lockdown ne baukana mona ne munne ne musemani lawo kisemani ne Derek ama ah, nawo bali na love ku social media yoko mm. nga mane mwana nafuna akawala we kati mm. nga oli na mbuze bikwana yes dear ye mukwano eh lebe de bannange ne ngamba ne bane bana bana bali na love gwe mm. Lavu za ya ukana uluwa ukana kati kakwa na angu. Eh? Wabuza delike sawa zino mwona mm-hmm, aliata. Eh. eh. Bariba misi ya gaono. Simanyi vikoze mitate ya tege ilambela zono guni. Kweka mamuana. Ebi tuyo kwa gala vino vizibu. Nenye mama bakola vinyo kukubala sita gema ziga ago. Mm. So no uwe nsonge yu vigambo vya ngingazi. Natumaliliza vigambo chibi uwa muwala. Ne vazadevo muwala. ebigambo byempa omuwala kiri kimu era hmm. omukyalo oyo wabampuliriza bambi dewa lasita ofumbe wekiba kisoboka waba lasita wabanga lasita tawasanga gendewo goberera omutima gwe kyegwagala woba oyagala lasita ngaono omuwulire olinamu akabuusabuusa naye gende wa lasita ofumbe lasita talina hmm. buzibu abalasita bakyuka ate omukwano gw'ekirasi guwangaala kuba oba omanye wa muno gyogenze hmm. oba okimanyi omuno kati nze omuwala ayinza okunjagala essaawa zino eno abamanyi embeera zange abamanyi sitwago zange hmm. oyo omwana asobola okubeera ewala sitane bazaala ebyana ebirungi ebinyiriro faako obufi ekyo kitegeera hmm. bazadde bomukyalo ono mbawo ekigambo kyange kimu muve mulavu z'abaana muve mulaavu zaffe wemba nkuleetedde omuntu yoyo gwembeera nkuleetedde mm. abalasitabalasita batya gwe okimanyi nti abalasita batya mwana mm, sijagendayo sijagenda wabakya naye gwe gaayi bwatuukira okuyimuka okujja aba yeewaddeyo abaera yeewaddeyo mwana wa maama naye mwana ebyo abazadde bo tebabibala balowooza nti ova buvyawo mu bbanga muolwokuba muli waka naye tusitwagolinga oyo omuwala agenza okuleetera omusajja oyo abamu ebaseeko bangi eyo layini yonna toyinza gibala okutuuka lwazze ewalasita nti ndi wano ntudde nyimiridde mm. nzize kale newe oyo gayi yesayinza okuba yamwebakako azze naye omuwala oyo akyuzinze lasita nkati ng'ate gwe omugaana mm. gwekimanyi ekyo bamaama baffe ne bakitaffe muve mulaavu zaffe wemba nkuleetedde omuntu yoyo gwembeera nkuleetedde tondowooleza nti ate ono yasinga oba ono yasinga n'abazadde mulekerawo tujjukiza we tuba twabaleetera ku bantu temutujjukiza wabula oli omuwala yalina empisa mm. wabula oli omusajja yalina empisa kale senga wasigala n'oyo nobeera nono ekiba kigenze bazadde baffe kiba kigenze kubamwe temumanyi ngeri kigamba gye tulwanamu na bulamu bwaffe bannanga obulamu gye tuli eno si bwangu mwatuteeka ku nsi wano twetakulira naye obulamu gyetuli si bwangu mm. banange mutuleke so byebigambo byange ebyo mukama ah, tweyanza mukulu bone kojja bone rafairoiki ah, nsonga tuziwulidde naye nga tukomekereza nga omuwala alabise era nayogera nti ekibadde kyamubuziza kumufumbiza mumwami gwabadde tayagala mm. ate nga ye lasita weyali asiimye ate nga abazadde nabo badde bagamba birala mubere ku Era News yiki mwebale kubeerako mu subscribing mu liking ate mu commenting video eno mujimvugire wachali wachaliwo nechali wachaliwe munne naye ajifune mwebale kubeerako nze ambassador subscribinga likinga rafael ug instagram facebook twitter ate nga nkola bu mix obulungi obusobola okuyamba ng'olyeyo ku kyeyo so genda ku google yo oba wonna wooli oba ayagadde mix ezo osobola okunkubirako 0704979 namba yange enganze mm. aba ayagadde musiki oba oyagala byasenga nsobola okuyambako mu mm. nsonga nyingi nnyo yamaani okay. bere bulungi 아.